Nu har du lärt dig hur litteraturlistan fungerar och hur du hittar olika typer av kurslitteratur på biblioteket. Ibland kan det ju vara så att en bok inte står på sin plats trots att din sökträff säger att den ska finnas tillgänglig. Då kan det vara värt att titta på vagnarna som står vid varje kortsida om kurslitteraturen. För där ställer vi böcker som nyligen har lämnats tillbaka men som ännu inte har ställts upp på hyllorna. Även om vi har väldigt mycket material så har vi naturligtvis inte allt. Och om det finns någon artikel eller någon bok som du behöver men som vi faktiskt inte har så ska du inte ge upp. Du kan alltid lämna ett inköpsförslag eller beställa ett fjärrlån. Och det gör du genom att fylla i det här formuläret som du hittar via bibliotekets webbplats. Och om du har några frågor så är du naturligtvis alltid välkommen att vända dig till någon i personalen så hjälper vi dig så gott vi kan.